Vienkārši super. sāk tur uz dājiem dēļ siltums iet uz tur nu to. Bitīts lido, uguns bitīts lido, jā? Jā. Jā. Neviens tikai neaizsviet. Jā, tu zini, ka nedrīkst skaisti. Mori. Zin, ko teicu, ne trašu abus, abus. Nē. Nē. Nē. Nē. Nē. Nē. skaties. Tā, mums tagad tur cietamies. Pēc padzieli. Nav kāds ko. Un man arī nav kāds. Dildīties. Jā, vēl, to man pakūt uzķi dēļ. Vienmēr kaut kāds šais gadā. Це що це мама, мама, це та їде не буде, це там не побачить. Не, не, ну у нас. Не, не, ну у нас. Izvēlēsies, tā kā tāda jauna meita, tad klāsti, tad augs. you knew Iziet bija. Vakar akācijā. Ai, es reiz atcerējos dziesmu par akācijām. Tāds gabulē. Nē, nē. Nē, nē, tu kā pusīgi bišķi atstāvi. Un es pēcīci atstāvi, pēcīci. Pēcīci atstāvi. Jā. Es tev iedevu. Tas skan kaut kas ir. Jā, tur latviešu mūzika ir uz mūsu. Pagaid, vēl bišķi, nē, vēl bišķi pagaid. Pēcīti bija! Jā, tas man dziesmas. Tas tev zobiem jālaid. Ausī, pataisna ausī. Nekāda pastiprinātāja. Labīgi <laughs> mūzika, labīgi. Ievilkdama es dziedāju, ievilkdama gavilei, ievilkdama es dziedāju, ievilkdama gavilei, ievilkdama gavilei, ievilkdama mīļā māra, manu mūžu kārsināja, ievilkdama mīļā māra manu mūžu kārsināja, manu mūžu kārsināja. Kas meitiņai kājā sava, kas galviņu sasukāja, kas meitiņai kājā sava, kas galviņu sasukāja, kas galviņu sasukāja. Mīļām ar kājas savā, laima galvu sasukāja. Mīļām ar kājas savā, laima galvu sasukāja. Laima galvu sasukāja. Ļaudis mani niecināja, dēkla mani cildināja. Ļaudis mani niecināja, dēkla mani cildināja, dēkla mani cildināja. Uzcel mani mīļā māra, laba vīra kumeļāji. Uzcel mani mīļā māra, laba vīra kumeļāji laba vīra kumeļā. Mīļā māra kroņu spīna, vītolai sēdētama. Mīļā māra kroņu spīna, vītolai sēdētama. Vītolai sēdētama. Ai, lūdzama mīļā māra, dī man vienu šo rudeni. Ai, lūdzama mīļā māra, dī man vienu šo rudeni. Dī man vienu šo rudeni. Kas Māriņu daudzināja, tam Māriņa basta tek. kalsita 30 de. Izpausmaņēmējs. Vai bija tāda Rīga viņa? Kad tik tautu daudz ir ārāji. Nā, tu arti māki? Jā. Nu mācam, mācam! Ā, tā viņš tāpēc tik droši sēdās uz ārstu šodien. Nu, Riku jau brigadieris blakus stāv. Ah. Tas esmu es. Vismaz līdz šim biju. Nē, nav arī bijis noņemts no amata vēl. Es dziedāju, dziedāju, tu nedziedāji. Jā, jā. Jā, tu tikai ū, ū, dzirdēju. Nevienam te nav mobilais, kam gauri telefons ir. Nav. Ziedoņa ģimene. Gan jau viņš sadzirdēs, ka mēs jau tas gaudojam. Tās ir labi vai slikti? Rādu, rādu, Dievā. Man pārsūties visu. Nu, ideja, jā. Tā mēs pēc viņam tie ir labi skanīgi. Jā, jā, jā, jā. Es tagad lieku savējo. Es tagad lieku Jā, jau liek tanīt tev. Taču, vai man pie, nav pilni? Ā, nē, vienkārši kur ielu tunē ir Jāni manēji, ko viņš jau ir savā tāpunā pagaidām. Kā? Es jau biju, biju, biju, jā. these That's what we have been. kūpa, kas tos dūmus kūpināja. Nu, tiki tārim, vakatai, vakatilidirā, kas tos dūmus kūpināja. Mījā mārā pirtī, kura dieva dēlus gaidītam. Nu, tiki tārim, vakatai, vakatilidirā, dieva dēlus gaidītam. Grupīt nesā ūdentīju vardes pat Nē, kādu, kādu stundu, lai padodam uz citu burnu. Kaut kā otrādi laikam bija. nu, vai nav vienalga? Mīļā mārā priecājās pirtes, tapu staigājot. Nu, tiki tā, timba, ka taiva, ka tilli virā. Pirtes tapu staigājot. Pirtīt, zimā, arājiņi, noslotiņa žagariem, nutiki tātim, vakatāji, vakatili virā, noslotiņa žagariem. Mīļā mārā man apnika, neapvilka. Tā tur rakstīja. Aizmiglošās brilles. Aizsvīdus. Nāc palīgā. Mēs kā čik. Nerast līdz zemītī zīdas vārtus. Pagaid, pagaid, pagaid. Mīļā māra man apvilka, līdz zemītī zīdas vārtus. Nu, nu tiki tā, timba, ka taiva, ka tilli dirā, līdz zemītī zīdas vārtus. Lai ļautiņi neredzēja maras mīļu dāvaniņu. Nu, nu tiki tā, timba, ka taiva, ka tilli dirā, mīļās maras dāvaniņu. Dzied tālāk. Ukri <laughs> vecā. Nu, davai. Ko tur pēra, ko tur pēra, mīļās māras pirtiņā. Nu, tiki tā, timba, ka taiva, ka tilli virā, mīļās māras pirtiņā. Pēr, pār, pādi pēra, mīļā māra, veselību vēlēdam. Nu, tiki tā, timba, ka taiva, ka tilli virā. Veselību vēlētam, klusi lēni padziedāju bezsaulītes vakarā. Nu tiki tātim, vakatai, vakatilidirā, bezsaulītes vakarā. Lai no nu nedzird mīļā māra, lai balstīņā nemaitāj. Nu, nu tik tā, timba, ka tā ir vaka tilli virā, lai balstīņā nemaitāj. Tu nu, man jāuz viss vārds, un man viņa būtu. Es panepšu, nē! Aman? Padūkti. Priekšu! Priekšu! Cik uzvārds? Jā, es jau arī prasu, būs boss vai boss. Tas boss. Tu nevari atrast! Viss pietiek. Tu nevari atrast! Jā, Labi, bet man jau bija tur būs. Kas tas ir? Davai! Man nu? uzvārds! Tu vari pagaidi! Manārā apskaitāsi uz jaunāmi meitiņāmi, rāmi lēnā, rāmi lēnā rāmi lēnām ram. Atrod pirti, neslaucītu, pirtēs taku nerāvētu, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām ram. Mīļā māra, mana pjoza, trim kārtām izautājusi. Romi lēnām, romi lēnām, romi lēnām, rom. Apjozdāmā tā sacīja, audzī liela, turī godu, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rām. Svētījoti jaunas meitas, Ceturtdienas vakariņu rāmi, rāmi, rāmi, lēna, rāmi, lēna, rāmi. Mīļā mārā piedzīmu cik Sestdieniņas vakarai, rāmi, lēna, rāmi, lēna, rāmi, lēna, rāmi. Es iecēlu liepu galdu, miežu rūzu klētiņā. Rāmi lēnām, rāmi lēnām, rāmi lēnām, rām. Nu ne, jau es viņu iecēlu. Nē, nē. Tur sēdēja mīļā vārā ar dieviņu runādama. Ramilana, Ramilana, Ramilana, Ramilana. Arī izjūtām dziedi. Jā. Ko? Arī izjūtām dziedi. Nu, tu nobēri nu toši tā kā pupu kūli. Nu, labi, ģimpa, tad nākamo tu. Nē, nē. Varbūt tev labāk izdosies. Nu, kā? Viņa, viņa. Ah, jā, Man jau visu balsts ir māri. jātrenē. Ja Mēs vakarā dzirdējām, kā tev jātrenē. Kā māki, tā māki. Nu, dziesmas, Nevajag kuras vairāk dziesmas, mēs tās labāk. neko. Patīk, ne tev tiešām neko nezinu. Baigi, baigi tumšs ir. Kādam ir kaut kāda baterija? Kā ir panāks tu telefonā? Nu, tu Pieredze. cilvēks ir. Kāds tas ir, šitā man ir sadūsies, ka tu vari. Nu, jā. Ā, es gribēju tādu. Baterija. Man ir tā, tā, tā, tā skatu. Nu, jā, tas ir. Nu. Jau tev tur ir. Nu, es zinu. es zinu. Es zinu. Es zinu. Nu, kāds palika. Vai tad? Ievā, kura tad ir manējā tā? Jā, ir. Tāks man telefonā ir. Tagad ir. Nē, tāks manā telefonā iekšā tā ir ah, man tava. Kam šī tā ir? Tā, ko tu, ko tu tikko pārliki. Jā. Tā ir viņa. À, to, ko tu esi pazaudējis, jau sen tā ir manējā. Ķīnas Kur ir tagad manā telefonā? Ķīnas Jā, jā, jā, jā. Dod, dod, dod, roku, dod. Ko tu gribi? Viņas kompromātu. Kas tēti? Viņas man kompromātu jau prātā. Kas ir tēti? Mēs neesam rekotēti. Domāk, izvēlēties. Redzi, tēti, tev prasa bērns. Nu. Kārtība ir ieviesta. Bet būs atmiņā, bet man atmiņš kartē. Prasieti. Man pārvispārs. Paldies, rokenrols, mēs tevi metal. Mēs tevi metal. Vairāk nevajag. Atliksim jaunus. Pauri, nu. Pagaid, pagaid. Tagad Šakķūrs. Jonis. Nu, Visa lieta. Emīl, tu vari pagaidīt un beigt ņaudēt. Jonis, šitais. Onkulim vajag gaismu. Šitai tavējā. Šito skatu es tikai savu. Pēc tam. Jā, mēs to dzirdējām, Simba, ka tā. Mēs Man jau vēlreiz godinās, tad grūti. Jā. Nu, Nē, tūlīt tās mēs kaut ko tādu foršu. nemāku vilkt viņa Naudāšana, to mums gan nevajag. Edu Albertu, viņš jau ir, viņš jau ir iepriekšizējies ar šitādu līdzīgu tavu. Re, ko viņi ir? Tik spēri, ja? Nē, tā kā Albertu nodod. Jā, tā kā es mēstīšu. Nav vēl izdedzis pagāju. Līdzīgi tavu. Un tagad čipt. Emīl, tu viņas gūvi. Man vairāk tu... Nu, nu, nu, ko tu tiek domātos? Nezinu. Saprotu, ka nāk miedziņš, bet nu, vai Dievs, vai tiešām es ar bērnībā biju tik kašķīgi? Es biju labs bērns, es klausu. Video. Es taču zinu. Tu tev video nevajag. Nu jā, man... A mēs tu priekšā tev tajā kamerā nestāvam, bija? Es to daru. Emīli. Nē, nu, protams, būtu labāk, ja jūs jāapstātos. Jā, es nevarēju pateikt. Pamainiet vietu. Augšai fotos. Augšai. Nē, tu tas viņš tur jūs būsiet ugunskurā, aiz ugunskuras arī nedēļas. Nāciet mums. Jā. Arī tu kamerā. Nē, gadījumā nekas tā, man tagad jau grīz mitis. Ar visu zitpuls, jā? Nu, spieg no. Tikai meldiņā aizumā, kā mēs viņus tieksim. Maidiet! Kur tā ir, varbūt, ka es zinu. Pirms tam bija zipspuldze bija, tāpēc, ka lampiņa deg aizmugurē, tagad jūs atslēdzāt. Ieslēdzāt. Vēlāk, vēlāk. Vēlāk. Nu, re, tagad ir. Ir, jā? Jā. Ir. Vajag smukā dzirdu. Es aiziešu pēc savā parāda. Jā, vas būtu labi. Ar ugunskuru, jā? Nē, ar tevi. Bet ar ugunskurs ir? Mazliet viņi ir, jā. Pilnā mahārāsi sabiņā, siku mazušu pudīšu. Tā divreiz. tā divreiz. tā divreiz. Atkārtosim, jā? Ja? Pilnā mārā, sisa bija. see tāda, balta nāca, bez saulītes vakarā. Tā nāk pati, mīļā māra, varenītes apraudī. Tā nāk pati, mīļā māra, varenītes Apeldi, Nē, ko tu tur atpakaļ? Nē, zariņus nemetīs, tu tagad uguni. Kaut kā tā. Paceliņu, paceliņu, palieloji, pamazo, palieloji, dieviņš brauca pamazuri mīļā māja, palielori, dieviņš brauca, pamazuri. Almışız bittiyiz biri. Nu, nu, nu. Viņš saka, turēt grib. Nē, man nedrīkst turēt. Nedrīkst. Man mēs tiekšā vienkārši. Dod dieviņa veselību, tīru rudu arājie. Dod dieviņa veselību, tīru rudu arājie. Tīru rudu arājie. Dod dieviņa sātu gauzu sīras maizes ēdājiem, dotie viņi sātu gausu, sīras maizes ēdājiem, sīras maizes ēdājiem. Trīs kārtāmi gausītiņa, nāc tautiņu vidiņā, trim kārtāmi gausītiņa, nāc tautiņu vidiņā. Nāsnaudīju viņam, dodie viņam aizvei gausu, saldu medu gardumiņu, dodie viņam aizvei gausu, saldu medu gardumiņu, saldu medu gardumiņu. Šēdami, šēdami, šēdami, šēdami, šēdami, šēdami, svērāmi, šerot dievis rodamoji, šerot dievis rodamoji. Šeit dieviņas naktī gulā, šeit uz teja launīju. Šeit dieviņas naktī gulā, šeit uz teja launīju šeit uz ceļa launa ziņu. Viss par labu, viss par labu, kā dieviņu slavināja. Viss par labu, viss par labu, kā dieviņu slavināja. Kas dieviņu slavināja, kas dieviņu slavināja, kas dieviņu slavināja, kas dieviņu slavināja, kas Tīrirudzi skaistas meitas, salībēri kumeliņi. Tīrirudzi skaistas meitas, salībēri kumeliņi. Salībēri kumeliņi. Salībēri kumeliņi. Salībēri kumeliņi. Sally Berry Nu jau gan varētu to ēst, vilkt. <laughs> Gauss jau var māk ēvilkt. Ne? Viņš jau, viņš jau nu, iepraktizējās. Jā, padomā. Pirmā sērija bija, jā. Nu, mēs visi tā kā esam atpakaļ, nu, laikam, nu, kas viņam nenotiek, nu? Nekas viņš ir tikai tur, tāpēc, ka uz leju kalns iet tikai uz turieni. Viņš tavas lapas, ko tu naktī dzirdēji, kas arī ir. Ā, laikam. Nē, tur ir dārs, tur nekas nav. Nē, nē, es jau saku, vienkārši tur, es saku, nav mums tādos rūguns, bet es saku, nē, kalniņš uz leju iet uz to galu, tāpēc tur turieni. Nu, bet ugunsburā jau viņš nevar nu. nogrūzdēt, jo mēs viņu tāpat izvilkt, un ja viņš tur ievelsies. <laughs> Tā kā par to nav ko uztraukties. Māna, mānis ir visiem lielās, ka viņam zariņš tagad ir. Māna, tas nāks un to ēvilk, vai? Jā, taču iet, jāiet dansot arī, nevar jau tur visu paurot. Ko? Kas tas? Nu, tā, tā kā tāds. Es nu, nemāku. Es nemāku. Mācies. Gan nelien tūpā. Kur ir mana? Pokas. Ale, kur ir? Vakas. Tikai uzmanīgi neiesiet citiem. Tikai neiztūk. Nu, viņš ir knap par paiet. Nāc uz vietu ējām. No ē. Mēs uz pazanam, uz kā, pazanam Kārlim, uzliekam šito skaļo. Jā, pats par Kārli, bet viņš uzdiet mums. Jā. Kā tas ē bija jāvēl? Viņš jau necels. Palīdzi man. Lūdzu. Lūdzu. Tas ē sanāk tikai Kārlim. Jā, jā, sanāk tik dīzi. Viss pietiek gan tagad. Varbūt jūs kaut ko gribat vilkt? A, kur ir Alberts? Nezinu, bija kāda droši vien. Dziedātā. Bēdēļ. Ko? Pienes tādu, neredz? Mm. Neceļ, jā? Jā. Abas pilnas neredz. Nē, tā vērtī. Nē, nesanāk. Joo. Luopas Pekkas, dari sitä. Joo? Joo. Kai jäi. Kai mūsunītis, kai. Bet tu ej, tu ej, kāpēc labā tā dziesma, ka tur pats vairs vairs atcerēs to, to sākumu. Un tā ir tā burtvarība, jo tur var tiešām ieburt to, to, to, tos visus parametrus, par ko es arī runāju tajā pēc tur var visādus pasūtījumus taisīt un ievadīt ugunskura labas stabā enerģētiskajā. Tu nemaz neatceries, viņš kaut ko atceries, kā tas bija. Nē, <laughs> Nē nu, bet pirms tam kā bija. Pirms tam. Tur vispār meldiņa nebija. Pietiek, zā, nevajag zāli plēst. Emsītī nemet zāli. Vienkārši uh, nosaka kaut kāds vārds un beigās sēž. Nedrīkst. Emīli nemet zāli ugunskurā. To meldiņu jau var izdomāt uh, paši. Pietiek, pietiek, Emīli. Ugu, u, tu nedzir, ko un tad tev runā. Bet tas Emīl, nav jā, tas ir zaļš, zaļa zālīte, tā nedegs bēlīte. Savs zālīte jāmet iekšā. Kur tu tagad Arī dabūs? to nevar. じゃんわあちょまだ赤く赤くてサビビ Mama akar baby. Mama paketiet. Kas tur ir? O, es te nezvanu tagad. Lā, droši vien... Ā, nē. Nē. Nē, tā. Kā tā? Nē, gaurīgi. Gaurīgi, kas par lietu? Jo mēs tagad ēcosimies, nāc. Man karsts pa pavēdināšu. Tu mums te aiznesi projām. <laughs> Nes atpakaļ. Es Albertu pameklēju. Jo, bet taču jāģērbis ārā. Pietiek, dēls. Mhm. Aha, redz, uguns, kurš tad uzmājās, ka tu neklaus. Nē, bija uguna. Uguns bija. Uguna potiņa. Pakities. Redzu, jā. Nu, skatos, kur man skatīties? Nu, ā, kociņš aizdegās, nu redzu. Nu. Nu, bet viņš būs uz kādu. Nu, redzu, ka iedeva izlasīt īsti. Jā. Nu, pat mēs tam bija pirms stundu, stundu, ka šī nu, tā, bet rīt viņš varbūt... Viņš rakstīja stundu, padziedāt uz ēju, un tad domās. večs viņš atvelk. Ieva. Nu, tu nezināji, kā večs var atvilkt. <laughs> Nav jau tā. Krustā, tu galīgi dūli, tu grek tu vīrs blakām bez manas. Man taču jāmāc tev, tev mamma. Jāteiks tērbele, taču arī aiz kā paķert. Mēs iesim. Ejam, ejam, mamma ies ātrāk. Es likšu zādāšanos. Labi, ka tev ir kociņš. Ē! Jaunieši! Vai arī tur ir kālus ieradies. Tāpēc viss tur brendo. Varēs ēst. Vai ne? Pildīsies? Jā, jā. Vilks vīrs vai bādām tur? Nē, tev nepazudu, nepazudu. Es biju aizgājis visai būdu, mēs to paši būvējām. Bet tevis nevarējām izdomāt, ko pirms tējiem. Pirms tējiem? Ū. Nē, nē, nē, garākais, protams, ir vairāk. Burtu salikumus jāliek. Bet tā mums to nav, vai ne? Tas beigās. padejot bišķi, tā ne tik kā nepadejot, mēs jūtu. Pasties. Kāpēc? Pēc tam mēs dziedāsim ēši te un pēc tam būs. Tūlīt tikai sāk dejot. Iu, bet tu man paliec.